Bora Labelle, bora Labelle, bora, bora, vai, vai Chama, bora Letícia tá Ficando e o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Que ele liga parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha e deu uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas um tempo a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama que ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Bora, minha Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Castorro. Wesley